I parlant de ciclisme, perquè aquest cap de setmana comença el trofeu Pla de Mallorca. Diumenge se'n disputarà la primera etapa. Aquí teniu els mallots d'aquesta edició, la número 29. El trofeu s'ha presentat avui al Consell de Mallorca. Enguany tindrà una etapa més, en seran sis, una per cada cap de setmana. El grup IB3 Televisió en serà el mitjà oficial i vos informarà de tot el que passi des d'aquesta primera jornada fins la darrera, que serà el dia 15 de juny. El pla se viu diferent de qualsevol altra carrera. Són sis setmanes de molta intensitat als mallorquins. Jo crec que tots vostès estaran d'acord amb jo que és una competició deportiva una de les més prestigioses, una de les més reconegudes i de les més populars de totes les que se celebren a la illa de Mallorca.